Whistleblowing je eh, oznámení nějakého nekalého jednání a jeho cílem je ochránit veřejný zájem. U nás v Česku pro spoustu lidí je oznamování nekalého a protiprávního jednání něco jako udavačství, což se snažím změnit a snažím se to, to vnímání napravit. Asi nejznámější kauzou potom byla kauza státního fondu životního prostředí díky mému upozornění, Eh, byla uspořena částka 3 miliardy korun. To je částka, za kterou se dají postavit zhruba tři krajské nemocnice. Pokud budete svědky nějaké nepravosti nebo eh, nezákonného jednání, tak se nebojte ozvat, nebojte se to řešit, protože si myslím, že někdy můžou i ti, i ti, kteří byli poškozeni právě třeba různým nezákonným zásahem státního orgánu nebo instituce, tak můžou vyhrát. Pojďte s námi se zelenými říkat eh, nahlas, co se děje. To je totiž způsob, kterým můžeme proměnit politiku nejvíc.